jedhuu fi baay'inaan nan argaa maka maashaallaa fa'a jedhama. Eh, inuma waliin ilaalla jechuudha koomentii mm, yookaan baga gammaddee baga hojii jalqabdee waan akkasii barreessina jechuudha. Eh, viidiyoo oduu haga dhumaa laallee wal baay'ee gaariidhaan isin jedha obboleewwan kooyi. Egaa ka oduu isinii. Ashaama harka fuunee akkam jirtanii nagaa keessanii fayyaadhaa jirtu isiniin jechuun jaaladha. egaa har'a ammoo waan tokko qabadhee tan dhufe haga dhumaa yoo dhaggeeffattani eh, deebinaa deebistanii yoommoo jalqabumatti irraa baatanii yaa'u eh, akkasuma isiniin jechuufanii egaa ka baga jiraatan baga eeggamtanni isiniin jedha. Oggaa isinitti viidiyoon kun tole yaada kee erga dhaggeeffattaniin booda laayikii gochuu hin dagatina. Egaa hojii jalqabee tan jira hojiin na duubatti argitan kana. tokko tokkodha isinitti garuu haga dhumaa hin muddamina haga dhumaa dhaggeeffadha yaada baay'eetas keessatti jira waan ta'eef uyyuu jechuudha egaa ka hojii jalqabee jira hojiin sun maaliin hoggaa jettan tokko tokkoon isinitti hima amma hojiin sun maaliin akka inni ta'e egaa ka kan duuba kiyya kanatti argitan hin jira kan biraatillee isinittan argisiisa isiniin jechuun jaaladha yeroo baay'ee biyya keenyatti akkuma beekamu hojii wal hojjetama yeroo baay'ee namni tokko suuqii yoo hojjete asii suuqii achis suuqidha. Naannoon kun garuu mana jireenyaatti xirra baay'ata. Akkuma manni jireenyaa baay'atu suuqinis akkasumatti baay'ateetoo jira garuu gati qabeessa moo bu'aa qabeessa moo bu'aa qabeessa miti faayidaa qabeessa moo faayidaa qabeessa miti egaa ayyaan tun tanaan duraa wantoota namni hojjetu wal nama wajjin hojjetu jechaa turte har'a immoo akkamitti waan wal fakkaataa akka jalqabde walumaan ilaalla. egaa akka turtii anuma faana godhaa isiniin jedhaan ayyaantu asallaatti viidiyoon kun hoggaa isinitti tole laayikii gochuu hin dagatina warra isinitti tole immoo eh, sheerii godhaayii namoota biraa biraan gaa isiniin jedhaa yaada kootan ibsadha jedhee tanan yeroo hunda waa'ee hojii kanaati irratti nan dubbadhaa biyya ormaatiillee taa'ee akkuma biyya ormaa eh, taa'ee dubbadhu san harra hoo maal fakkaata akkasuma immoo wanta jijjiirametu jira kan jedhullee walumaan dubbannaa egaa akka biyya keenya yoggaa galtan kan argitanii awwaarraa. Wanti dubbatan hin jiru aduun eh, waggaa taaksii karaa irratti baaseetoo eeggattu agama akka nama miidhuun dubbatamu. Wanti hunduu akka eh, siif eh, ati barbaaddutti miti kan argattu biyya keenyatti jechuudha. Inni guddaan maal inni waa tokkodha. Biyyaansi biyya keenya keessatti nama wal argitaa, nama waliin dabarsitaa, tolullee badullee gaarillee ta'u kaanillee ta'u. Isiniin jechuun kan amma karma yaada kiyyaa ittiin deema. Eh, warri mayyuu <laughs> yaada qabda illee koomentii jala naa barreessuu hin dagatina. Egaa akka argaa jirtanii suuqidha. Walumaa galatti jechuudha. Mm, yeroo baay'ee suuqiin safaratti illee baay'ee sirritti argamaa Egaa kan maaliif dubbachaa kan turee fi kan har'a gochatti hiikame tokko kan jedhu irratti dubbachuu dhufe. Egaa kan maaliifan suuqii bane? Kanaan dura dubbachaa kan turee walloonni daldalaa eh, namni hoo kan daldaledha kan hin daldalu. namni kana hojjeteef hin hojjetu jechaa tan ture. Egaa kaa yeroo baay'ee ilmi namaa eh, kan dubbatetti jiraatamoo kan hin dubbannetti jiraata kan jedhu irraa dubbachuu barbaade. Egaa kaanis tanaan dura waa'ee daldalaati irratti namni tokko daldala daldalee kan hin daldalu. Kan anaa mijatu, kan ana aanaaf tolu, eh, kan na faana deemuun hojjedhaa jedhee tan yaade egaa kaamee suuqiin kun na faana deema. Na faana deema moo na faana hin deemu kan jedhu maaliif han baneemu Eh, kan jedhullee walumaan Asiniin jechuun jaaladha. Egaa akka eh, guddaadha asinillee ni jira. Wantoonni adda addaa asinillee guutuudha jechuudha. Garuu eh, sirriitti guutuu akkasiillee miti haga tokko galchee jira. Walumaa galatti bu'a qabeessa moo bu'a qabeessaa miti kan jedhullee walumaan ilaalla jechuudha. Egaa ka suuqi yeroo baay'ee bu'a qabeessa suuqii qofa hojjetaniitu jiraachuun ni danda'ama kan jedhullee. Egaa kan namni gizee baay'ee gizee deemu iyyuu sagalee kiyya darbee darbee gadan qabadhee dhiifaman isiniin jechuu jaaladha. Egaa kaa kana fakkaata walumaa galatti sagalee keessa seenan loogaa jiraate na of galchaani isiniin jedha. Kana fakkaata walumaa galatti suuqinii isiniin jedha. Egaa kaa kun hojiin kana fakkaata naannoo keessatti kan hojjetamudha. Asumaan immoo waayee manaa dubbadhee san ture jechuudha yeroo baay'ee sallee keessatti isinii hima. Eh, waa'ee mana naannoo kana manni hin jira waggaa bituu barbaaddanii eh, kan jedheetoo jiru hin jira. Iddoo biraa immoo kanan ani tanaan dura tu jira. Iddoo san dhaqee viidiyoo siniifa waraaba. Yeroo san meeqanan bitee waggaa sadeen baranamu karaa waggaa sadiitti ergan bitee yeroo san meeqanan bitee amma odoon gurguree meeqa baasaa kan jedhullee walumaan ilaalla jechuudha. Eh, waa'ee mana kan warri inni gaafatanii akkasuma ammoo eh, dhibba jettee shantama jettee jettanii warri koomentii naa barreessaa jirtan illee ni jirtu. Eh, waa'ee mana gubbaa irratti jechuudha. Isa sanii warroonni barbaadanii keessan dhuftanii tona dubbisuu ni barbaaddu jechuudha. Murteessaan naannoodha. Eh, Asbaaltii gubbaarra hin jira kan keessa seenu hin jira. Isa gubbaarratti warroonni barbaadan dhuftanii keessan hoggana dubbistan warroota wajjin wal isin qunnamsiisuudhaan malee ani anaa miti kan gurguru kiyyaa miti jechuudha. ani kan kooti yeroo san ah, meeqanan bitee amma moodoon gurguree faayidaa qabeessa moo faayidaa qabeessaa miti kan jedhullee walumaan ilaalla iddoo manaa hoggaan nagee viidiyoo sirriitti hojjedha jechuudha akkasuma naannoon jirutti isin hojjedhee taan jira naannoon amma jirutti jechuudha baay'ee guyyaa guyyaadhaan dabalaatu deema amma kalee safaa isa kan mana hojjetu haasofsiisee eh, torbeetti kan kara kuma jaalatti illee irraa bu'aa buufate ni jira kan naan jedhe tuyyuu jira jechuudha walumaa achi teessaniitoo daldaluu sun hin nama yoggaa qabaatan akkasitti hojjetamuu ni danda'a qarshiin taa'urra isiniin jechuun jaaladdaa kallattii adda addaatiin yoo socho'an malee eh, akkuma beekamu guddinaa miti jiraachuun baay'ee ulfaataa wanti guddina biyya kanatti gabaallee deeme kanan immoo iyyuu haalli gabaa wanti hunduu duraanirra dabalee moo qannase kan jedhu eh, isinittanima isiniin jechuun jaaladdaa walumaa galatti haalli gabaa karra kase jedhamu shunkurtiin baay'ee gaariidha. wantoonni ataakiltii amma yeroo kanatti hagas mara wudii miti jechuudha. Wanti biyya kana keessatti nama wurdiidha jedhamu tiraaniispoortiin baay'ee ulfaata. Taaksii adda addaatiin hoggaa sochaatan jechuudha. Malee kan kanarra hafe jireenyi kun inuma jiraatamaa isiniin jechuun jaaladha. Kanaafiyyuu eh, yaada biraa keessallee hin seennee waluma qabachaa isin fayyada kan jedhu kan kana dubbadhe waa'ee manaatii fi waa'ee jireenyaa jechuudha. Walumaa galatti gabaanis maal fakkaata kan jedhu gaafa tokko gabaa deemee nan hojjedha. akkasuma iddoo manaatti illee hoggaan deemee wantoonni mana ijaaramu baay'ee guddiidha amma saraamikii waan sibirtoodha irra jirii wanti ulfaataa ta'e jechuudha bakka fe'ettuyyuu karaa biraa garuu haga kumaaf haga soma homa jedhanii adaamaa keessatti kuma tokkoof haga dhibba saddeetiif shantamaa dhibba torbaaf shantamaa waan akkasii jira jechuudha karatiitii tokkichi ijaaruun baay'ee ulfaata. bituurra ijaaruun baay'ee ulfaataa mee fuuldura tokkaan ijaarus maal fakkaata kan jedhus walumaan ilaallaa hagam akka nafitus mana akkamii akka ijaaramus walumaan ilaalla isin jechuufan egaa ka'amma walumaa galatti e, warroonni waa'ee manaa tanaan duraan isinitti himee viidiyoo kaleessa guyyaa hin gaddaa irratti jechuudha. nama tokko bichaadha keessan kan na dubbise yookaan immoo yoo feesbuuka koo qabaachuu baattanii ayyaantu mucaa kakuu jedha keessan dhuftanii na dubbisuu dandeessu warri fedha qabdan. Inni maalinni walumaa galatti nama yoo qabaattanidha. Eh, nama yoo qabaattan ta'ee nama keessanii wal qunnamsiisuudha malee anaa miti kan isin wanni jedhu nama biraan wal isin malee nama amanamaa yoo qabaattan kan mataa keessanii hoggaa qabaattan dhufuu ni dandeessu isiniin jedha warri hin qabne immoo warra nama qabuuf sheerii godhaa biraan gahaa faayidaa qaba. Lafti kisaaraa hin qabu. Qarshiin baankii yoo taa'e maal dabalaa kan jedhuufi kun yaaduma si jalaa hin baduu malee faayidaa tokkollee hin qabu mana baankii yoo taa'e teechisnee arginee jira hundi keenya. garuu kan ittiin hojjetamu immoo baay'ee tokko gaariidhaa isiniin jechuufani egaa ka walumaa galatti kana fakkaata amma biraan gitaatanii jirtanii suuqiin kun kootii miti walumaa galatti kan hiriyaati yaate jechuudha suuqiin suuqiin kan kootitii miti mana shii dhaqee tanan mana shii dhaqee tananii achitti viidiyoo hojjedhe malee kan kootii miti. Fuulduratti waan ta'uun beeku malee ani suuqillee hojjechuu yaadee hin qabu maal akkan hojjedhu. walumaan ilaalla fuulduratti sirii jechuu jechuufanii ah. garuu kun kiyyaa miti kan hiriyaa kootitiidha hmm. mana ishii dhaqee tanan isiniin jedha kana fakkaata oduu isinitti baay'isee jira turtiin afaan eegotaniif guddaa isaa galatooma hmm. yaada waggaa qabaatan ta'ee yaada keessan naa barreessaa isiniin ah. jechuun jaaladha kun garuu ah. walumaa galatti kan kootitii miti karoorallee hin qabu hojjechuuf jechuudha suuqii hmm. garuu zim jedhee tammee. viidiyoo waraabe eenyu tagadhumaa viidiyoo namaa ilaalaa eenyu tagadhumaa viidiyoo namaa hin ilaalle kan jedhuu fi baay'inaan nan argaa maka maashaallaa fa'a jedhama. E, inuma waliin ilaalla jechuudha koomenti mm, yookaan baga gammaddee baga hojii jalqabdee waan akkasii barreessina jechuudha. E, viidiyoo oduu haga dhumaa laallee wal jajjabeessine baay'ee gaariidhaan isin jedha obboleewwan koo'i. Egaa ka oduu isinitti dheeressuu kootii Eh, <laughs> dhiibaman isiniin jedha egaa kana fakkaata ammaa fi isiniin jechuun jaaladha egaa kan piraankiin kiyya isinitti tolellee toluu baatellee hin beeku ani garuu walumaa galatti kun piraankiidhaan isiniin jedha suuqiin kan kootii miti kan hiriyaa kootitiidha yaadallee hin qabu suuqii hojjechuu fi maal akkan hojjedhu akkuma tanaan dura isiniin jedha walumaa fuulduratti ilaallan isiniin jedha. turtiin afaan gootaniif guddaa isaa galatoomai haga walitti guyyaa biraa walitti deebinutti isinin jedha hin yaada keessanillee